Niños, niñas, cranianos. Hoy me han pedido que me aviente una pendejada. Porque este, no estamos este, más que tomando cosas para que digas que salas no, tanto pues sí, pero, pero no es alcohol. No. Tampoco es una mota. No. Ya el recitón de la carlata se secó desde hace mucho. Ya no huele rico. <laughs> Voy a aventar un chiste. Un chiste, que me tengo que aventar un chiste que está tierno, está tierno. Es de un... Eh, ¿Cómo le llamaremos? Porque ahora se ofende todo el mundo. Muchacho singular. De, un muchachito singular, sí, como dice Pipo. Que iba saliendo de la regadera, entonces agarra su toallita y, y como se hace, te pone su toallita y agarra su otra toallita y, y se la pone así y agarra el espejo y le limpia, no, así. <laughs> le limpio. Y dice, ay, ay, no, ya me cansé. Ay, mira nada más. Ay, no cambio, soy no, no, no, yo tengo que hacer algo porque no puedo seguir así. Ay, ya sé. Hoy voy a ser un policía. Arriba las manos. Ay, no, no, no, no. Este, bomberos. No, no, tampoco. Ay, no, no sé qué hacer. Ya sé. Hoy, hoy voy a ser un vaquero. Un vaquero de esos cabrones que había antes. Y voy a salir, les voy a decir, arriba las manos. Ay, no, no, no, no arriba las manos, ay no, arriba las manos, ay no, concéntrate, concéntrate, arriba las manos, ay pinche puto me espantaste. Qué pendejo, ¿ah? ¿eh? eso como estamos chupando. No. Sí, si no saldría mejor niños. Pero bueno, esto fue pues una mamada. algo ahí. <laughs> chistes, se me dio pena, Sí soy penoso, ¿eh? soy penoso. Mande saludos, Carla, a la banda. No, mejor si quieren más chistes, <laughs> pueden proponerlo ahí abajo en los comentarios para que siga el voz aventándose. Sí, precisamente sus chistes. dicen que es ah. buena. Ay, no, yo no fue una mamada, ni porque no tenemos nada que hacer, la neta, estamos grabando y estamos haciendo tiempo, pero pues si les gustó, <laughs> si les gustó, les late escuchar chistes, pues ahí pónganle dedito y pónganle el comentario, oigan si está calabaza o, pues no, mamá, pinche pelón pendejo. <laughs> Y, ya, perdón, ya saben que soy fluido para hablar. No. Oh, güey, bueno, qué hable tres ¿A que hable uno bien fluido? <laughs> uno bien no, saludos niños cranianos, cranianas. Este, yo soy vos, la Carlaca, la Macoña, alias la Maligna. <laughs> Nos vemos en la próxima. Chao.